が見える綺麗なとこでさ、うん、写真撮りたいよね撮りたいよねあそこそこ自転車ああれね自転車そうそうそうそう自転車道路ああそうだそうだここね ここ入ってっちゃってこのまままっすぐあまっすぐやってあすごい本当だあうんえあえーこれ路面退場の出番だわ でもこれ大丈夫かなでもね硬そう本当に本当大丈夫砂がでも私もゆっくりですからねあ全然硬い普通の踏み固められてる結構あ本当だちょっと待ってね一回止まるようんこれどこまで行くべよ で行くべよ <laughs> どこにえー、すごすごすごくない多分ちょっと待ってどんどんめり込んでいくよ、うん、ダメだそういう許可があればねなう止まれないまっすぐじゃあまっすぐ行ってみようかゆっくりしてねうんあ全然肩普通に来れる 本当だ全然大丈夫じゃあさ1台ずつやろあ、うん、あじゃあ先行っちゃっていいうん行っちゃって行っちゃって進める大丈夫押せる <laughs> よくわからないちょっと一歩一歩確かめながらいいよ もうちょいもうちょいもうちょいもうちょいああ怖い怖い怖い怖い大丈夫大丈夫まあ行こう後ろ支えてるからどこんな角度でどうだろうはいちょっとあれかなあオッケーオッケーあまたまたオッケーオッケーオッケー見てあいたんちょっと見てめっちゃいいじゃん これはすごいねこれはすごい結構硬い本当だ全然こっちもいけそうこっちの方が逆に硬いかもしれない本当だ頑張ってここまで来れればそんなびちゃびちゃじゃないし通れるかな、うん、慎重に行けば、うん、慎重に行けば大丈夫押してく乗ってくここはね乗ってくわはいすごいねあの人もパシャパシャ通ってるよ いや、車の人。やっぱそういうとこなのかな、ここ。撮影スポットなんだね。うん。もうちょい、もうちょい攻めるもうちょっといけるけど。この辺かなオッケー <laughs> オッケーどうぞ。 うんうんそろそろそろあスタープ、はい、あいいよいいよいやなんかマジさこう何もない感じがいいよね、ね、広々最高 った方がいいなあそこそこそこそこうんうんうんオッケーオッケーいいよいいよいや面白かったこれがもうキロ行ったら犬吠埼なんだああそうなんだねのうん先だ犬吠埼初日の出スポットだよねうん ん出ましたよこれですこれです醤油ソフトってどんな味なんだろうねね気になるよね <laughs> 甘じょっぱいのかな甘じょっぱいと思いたい、うんすごい銚子大橋 この辺は混んでますねあラーメンショップだね、これさ意外と美味しいんだよね意外と美味しいラーメンショップ無性にね食べたくなる時あるよねあるああれここ曲がれてんだけどあでも裏道じゃないこれ乗って裏道 そんでここ曲がれっつってんだけどここまあいけそうだねあったなんだ全然全然曲がんなくてよかったじゃんねさすがどうやった感じだろう駐車場はまっすぐ行ってまっすぐ行けって書いてあるそこで右に曲がれって書いてあるなここね、うん、あこれかな あったあったアイコン右手にありましたはいここですね あそこで作ってるんだいただきますいただきますなんかね懐かしい味する何の味だろうわかんないすごい懐かしい味するよ懐かしい味、うん、こんなお菓子あったのお菓子 しくない美味しい普通に美味しいえこれ結構好きかも甘露飴だ甘露飴これほら見て醤油味が特徴だって確かに醤油なんだけどうまくマッチしてますね、うん 응. かなはい海ですと思いますおおめっちゃ船だよあいたん船船船よ俺の船よカモメないかねカモメあれあれカモメじゃなかったはいカモメが飛んだ <laughs> ール